La señora Claresca es el medium a través de quien hablamos. Empieza la película. Las luces se apagan. nuestra manera de trabajar en esta pieza y en la siguiente era, eh, nosotros planteábamos un tema y, poníamos como punta unas reglas. Eh, estas reglas normalmente eh, suponen romper las reglas que se supone que debes de seguir. Entonces, eh, lo que hacíamos en esto y en el siguiente era que los dos son sitios íntimos y personales. espacios domésticos, espacios domésticos para nosotros. Grabamos grabarnos durante horas viendo cómo nos relacionábamos a partir de esas nuevas reglas. Mm. Entonces eran horas y horas viendo qué, nuevos, qué nuevas relaciones se generaban entre nosotras, qué, relación se generaba en el espacio, por qué elegíamos unos objetos, por qué otros los dejábamos, realmente cómo nos comportábamos a partir de, esas nuevas reglas. Solemos hablar de prototipos o de maquetas en el sentido de que lo que hacemos es no, no no cerrar al personaje, sino intentar que el espectador o espectadora lo, construya. En el juego de componer todas estas reglas, las metemos en ese tablero y jugamos, estas, estas personajes se pueden desplegar. ¿no? Es importante para nosotras no cerrar las estructuras, no dar cerradas, porque es que no las, es que no las conocemos, es que lo hacemos, o sea, la presentación de antes nosotros hacemos esto para intentar entender muchas cosas. Porque hay muchas cosas que al, paso del tiempo, de los años, de repente vemos y decimos, ah, si esto repetimos, esto tal, o sea que hay ciertas cosas que las empezamos a entender mucho a posteriori.